Aşığalı Bənzərsən Süsənli, sümbüllü, tərbənövşəli yaylaq bizim yaylaqlara bənzərsən. İçən ölməz sənin kövsər suyundan, bulaq bizim bulaqlara bənzərsən. Əyricə, Vers dağı, Xankrit baxarı, ağ sürülər sarı yaldan yuxarı Gözəllər seyr ilər o oylaqları, oylaq, bizim oylaqlara bənzərsən. Cənnət olur bizim yerin bu çağı, ağ lavaşı, kərə yağı, qaymağı, qızlar dəssələnib gəzər oylağı, oylaq, bizim oylaqlara bənzərsən. Aşıq alı deyər üç gözəl dərə, çiçəkli, şaqaylı, xoş gözəl dərə, Əyricə, Vest dağı, baş gözəl dərə, üç dağ, bizim üç dağlara bənzərsən.